بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بأبنائنا وبناتنا وجميع متابعي القناة أرجو أن تكونوا بخير وعافية اليوم إن شاء الله لدينا مراجعة شاملة في مادة الرياضيات لتلاميذ السنة الأولى متوسط لفرض واختبار الفصل الثاني إذا حملوا النموذج تجدون النموذج هذا النموذج تجدونه في الرابط الذي في الوصف حملوه حاولوا الإجابة عنه بمفردكم بعد ذلك قارنوا حلكم بالتصحيح توجد نماذج كثيرة أيضا سأضع لكم رابطها في الوصف للعام الماضي حاولوا الاستفادة منها فهي نماذج رائعة وشاملة إذا قبل أن نبدأ رجاء لا تنسوا دوما دعمنا بزر الإعجاب كما ندعمك كما ندعمكم كلما ضغطتم على زر الإعجاب كلما انتشر المحتوى وعمت الفائدة بارك الله فيكم إذا التمرين الأول أنتم الورقة عندكم حاولوا طباعتها حملوها من الرابط كما قلت إذا تابعوا معي التمرين الأول إذا حل التمرين الأول إذا ماذا قال في التمرين الأول؟ أنجز عموديا القسمة الإقليدية للعدد 89 على العدد 12 إذا ننجزها عموديا إذا عندنا 89 89 قسمة 12 إذا ننجز القسمة الإقليدية ما هو العدد الذي ما هو العدد الذي أضربه في 12 يعطيني 89 إذا نبدأ نجربه لو نضربها في 10 نلقى 120 اذا كبيره بزاف نجرب نضرب في 12 نضربها في 8 اذا 8 في 2 16 و8 في الواحد 8 والواحد 9 اذا 96 كثر عليها اذا نجرب نضرب في 7 7 في 2 14 و7 في 1 7 والواحد 8 اذا 84 اذا هي الاقرب اذا نحطوا لهنا 7 7 في 12 إذا قلنا 84 84 إذا ننقص كم نجد الباقي؟ بقاو 5 الباقي هكذا إذا نكون بهذا قد أنهينا القسمة الاقليديه لماذا؟ لأنه الباقي الباقي أقل من القاسم خلاص؟ هذه القسمة الإقليدية الآن قال اكتب المساواة التي تعبر عن هذه القسمة الإقليدية المساواة اللي تعبر لي على هذه القسمة الإقليدية ما هي؟ إذا المساواة المساواة ديما نكتبها بالقسمة الإقليدية نكتب المقسوم وش يساوي؟ يساوي يساوي القاسم في الحاصل زائد الباقي زائد خمسة إذا هذه المساواة إذا دوما بشرط لازم في المساواة لازم ننتبه لشيء أنه لازم المساواة تكون صحيحة يعني كي نضرب 12 في 7 نزيد لها 5 لازم تكون المساواة صحيحة وشرط آخر لتكون المساواة تعبر عن قسمة إقليدية أنه لازم الباقي يكون أقل من القاسم لازم الباقي يكون أقل من القاسم إذا هذه هي المساواة ثانيا الآن وش قال؟ قال أنجز عموديا القسمة العشرية للعدد 89 على العدد 12 يعني نفسها 89 على 12 لكن نكملوا القسمه نكملوا القسمه لتصبح قسمه عشريه اذا سنعيد القسمه الان 2 اذا هذه واحد 2 قال انجز القسمه العشريه اذا نكملوا القسمه العشريه نعاودوا نفس العمليه قال بوضع العمليه اذا 89 على على 12 اذا واش لقينا قلنا لقينا لهنا 7 هنا 84 وهنا ننقص كم نجد نجد خمسة إذا الآن سنكمل العملية ماذا نفعل إذا هنا نحطوا الصفر تولي خمسين ونحطوا الفاصلة نحطوا الفاصلة تولي لي خمسين على 12 خمسين على 12 آه، فيها ربعة إذا نضربوا 12 في ربعة يلا نشوف ربعة في اثنين كم إذا ثمانية وأربعين إذا ثمانية وأربعين ثمانية وأربعين يلا نقصوا كم نجد <clears throat> إذا نضع لهنا ربعة 4 في 12 48 نقصوا كم نجد اذا نجد 2 هكذا الباقي 2 واش نزيد له 2 هذا نزيد الصفر هو قال لك الى بتوقيفها عند اربعه ارقام بعد الفاصله لازم هنا نتوقف عند اربع ارقام يعني آه، جزء من آه، عشرة جزء من مئة جزء من ألف وجزء من عشرة آلاف هكذا إذا نكمل الآن عشرين على 12 ما هو العد الذي الذي اضربه في 12 يعطيني 20 ولا اقل على 20 هو واحد واحد واحد في 12 اذا 12 والباقي اذا ننقص 10 ناقص 2 8 جيد اذا ولهنا صفر نكملوا نزيدوا صفر خلاف 80 اذا 80 على 12 نلقاو فيها 6 آه، لانه 6 في في 12 قداش تعطيني اذا هنا 12 وهنا 7 72 لو نضربوها في 7 قداش تعطيني 84 كثر على على 80 ما تصلحش اذا نحطوا 6 اذا 6 6 في 12 72 اذا ننقص قداش نلقاو نلقاو 8 هكذا نزيدو نحطو الصفر قداش نفس العدد 80 قسموها على 12 اذا نلقاو 6 6 على 6 آه، في 12 إذا 6 في 12 72 ويبقى يتكرر قداش يزيدون نلقاو الباقي نلقاو 8 إذا انظر هنا نتوقفوا نتوقفوا لماذا؟ لأنه وصلنا إلى الرقم الرابع بعد الفاصلة الرقم الرابع بعد الفاصلة نتوقفوا اكيد انه كون نزيدوا الصفر لهنا نزيدوا نتحصلوا على 6 ومن بعد 6 نضربوها في 12 72 نزيدوا نقصوا 72 نلقاو 8 وهكذا تبقى 6 هذه تتكرر هكذا اذا واش قال هنا آه، هل الحاصل عدد عشري برر جوابك جوابك هل هذا الحاصل اللي تحصلنا عليه هل هو عدد عشري الجواب لا اذا الحاصل الحاصل ليس عددا عشريا ليس عددا عشريا علاش ليس عددا عشريا لانه مازال تكمل القسمه ابنائي مازال تكمل القسمه لو نزيدو نقسمو الان نزيدو صفر هنا ونقسمو نزيدو نلقاو 6000 ونزيدو نكملو اذا لان الحاصل القسمه ما به غير مضبوط اذا التعليل الحاصل ليس عددا عشريا لماذا لانه لانه قيمه ما بها قيمة غير مضبوطة غير مض مضبوطة هكذا هذا هو التعليل إذا الحاصل ليس عددا عشريا لأنه القيمة اللي تحصلنا عليها غير مضبوطة لو كان نبقى نكملوا في القسمة مازال تزيد تكمل واضح مازال تكمل وتبقى ستة ستة ستة واضح إذا فهي حاصل القسمة هنا غير مضبوط ولهذا ليس عددا عشريا أه، متى يكون عدد عشري؟ إذا كان مضبوطا يعني اذا لقينا لهنا في الباقي لقينا صفر يكون تكون هنا القسمه حاصل القسمه يكون عدد مضبوط ويمكن كتابته على شكل عدد عشري لو كان مثلا 7 7.41 مثلا وتوقفت القسمه العشريه يعني لقينا الحاصل لهنا صفر هذا يمكن كتابته على شكل عدد عشري يمكن نرده على شكل آه، يقبل مثلا على على 100 يولي 141 741 على 100 فهو يقبل القسمه على على 100 مثلا فهو عدد عشري هنا لكن هنا لا يقبل واضح لانه مازال غير تامه غير غير مضبوطه معذره نكمل ماذا قال بعد ذلك اذا آه، هل الحاصل عدد عشري برر جوابك رانا بررنا الجواب <coughs> بعد ذلك وش قال قال اعطي القيمه المقربه الى الجزء من المئه بالنقصان لحاصل القسمه إذا القيمة المقربة إلى الجزء من 100 وين الجزء من 100 ها هو الجزء من 10 وهذا الجزء من 100 إذا القيمة المقربة بالنقصان القيمة المقربة القيمة المقربة بالنقصان إلى بالنقصان إلى إذا آه، إلى جزء من 100 جزء من 100 هو 0.01 هذا هو الجزء من 100 0.01 إلى جزء من 100 لحاصل القسمة لحاصل القسمة إذا ما هي القيمة المقربة؟ إذا هي مباشرة نهزوها كما هي بما أنها بالنقصان إذا 7.41 إذا هي 7.41 لو قال لي بالزيادة دري اذا كان سيسالوني اه ما سالنيش لو قال لي بالزياده نروح لهذا ونزيد له واحد تولي 7.42 لو قال لي حاصل القسمه آه لو قال لي القيمه المقربه بالزياده الى 0.01 لحاصل القسمه هذه اذا نروح لهذه ونزيد لها واحد تولي 7.42 آه، بما انه قال بالنقصان نهزها كما هي نهزها كما هي هذا بالنسبه الى جزء من 100 لو قال القيمة المقربة إلى الوحدة بالنقصان إلى الوحدة يعني ما نشوفوش مع الفاصلة نروحوا لسبعة مباشرة إذا القيمة المقربة بالنقصان إلى الوحدة نهزو سبعة القيمة المقربة آه، بالزيادة إلى الوحدة نهزو العدد اللي بعد سبعة نزيدو له واحد يولي ثمانية واضح لكن هنا قال إلى الأجزاء يعني الجزء من عشرة ولا جزء من مئة قدر يسألكم عن الجزء من عشرة مثلا ما هي القيمة المقربة بالنقصان إلى الجزء من عشرة إذا نهزوها كما هي نقول 7.4 وإذا قال القيمة المقربة بالزيادة اللي حاصل القسمة إلى جزء من من 10 بالزيادة إذا نقولوا 7 فاصل ونزيدوا لهذا واحد يبدا تولي 5 إذا 7 فاصل 5 ممتاز إذا الأمر بسيط جدا هكذا إذا هذا الجزء الأول حتى لا أطيل عليكم يعني جعلت حله في أجزاء متفرقة لتسهل عليكم المتابعة إذا سنضع جزءا آخر إن شاء الله تابعونا في القناة فعلوا زر الجرس حتى يصلكم كل جديد ولا تنسوا دعمنا بزر الإعجاب بارك الله فيكم